koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i frikësuar ju sugjeron të vendosni kapse veshësh përpara se të shikoni këtë video. Gjërat që do të bësh dhe mos të bësh në festë. Mos luaj muzikë me volum të lartë. Mos e tepro me ushqimin. Mos e surprizoni ketrin. Surpriz! Uluni në një qetësi të madhe.